Pues bueno, las redes sociales, al igual que las tecnologías, nos están ofreciendo unas posibilidades enormes a la hora de presentarnos. En este caso voy a realizar un trabajo que no lo encuentro por ningún lado y bueno, pues he decidido dedicarle un ratito y que ya quede en la red eh, presente. Se trata de una guía práctica de cómo realizar la visita al mendralejo Ok, con las sensaciones en las cotidianas motivaciones y desde la confluencia de dos de nuestras cuencas, por un lado Cuenca de Lernina y por otro al que me gusta llamar o a la que me gusta llamar Cuenca del Pilar. Desde aquí podéis visitar nuestros monumentos protohistóricos, tanto Huerta Montero como el Cabezo de San Marcos. Vale amigos, antes, de entrar en contexto histórico, eh, quiero acercarme a la Avenida de la Paz con Calle Luna, que es donde vais a tener vuestro lugar de ocio personal. Vais a encontrar en la Avenida de la Paz infinidad de veladores que os van a presentar una carta estupenda. Al igual vais a encontrar gente que os atiende con mucho gusto, con mucho cariño y especial atención sin lugar a dudas. Y en la calle Luna vais a encontrar infinidad, infinidad de ambientes en los cuales poder elegir el que más nos apetezca en el momento. De ahí sí que vamos a coger nuestro destino en Pues si tomamos la calle Luna hacia arriba, en la primera intersección que nos encontremos, vamos a girar a la izquierda y nos va a llevar al centro. Prácticamente estamos en el centro. Estamos en el centro de la ciudad. En especial, la plaza de Espronceda, donde tenemos con cariño los monumentos a nuestros poetas, tanto Espronceda como Carolina Coronado. Tenemos frente a ellos eh, la Asociación Obrero Extremeño, que si os dejan pasar, porque es privado, pues vais a poder disfrutar de un patio precioso. Bien, pues tenemos anexo nuestro Teatro Cine Carolina Coronado, lugar de encuentro de nuestros artistas y donde gustosos nuestros vecinos acuden para disfrutar con el desarrollo local, cultural de la ciudad. tan solo unos metros y saliendo del parque de, Espronceda, dirección calle Real, vamos a encontrar dos pequeñas calles que para mí me, mm, dan una especial motivación. Eh, son las dos calles más antiguas que tiene la, la ciudad o el pueblo, como lo queráis denominar, ciudad o pueblo. Pueblo porque tiene 36.000 habitantes y ciudad porque la reina Isabel II nos concedió el título. Esas dos calles, Méndez y Victoria, poseen infinidad de casas con un patrimonio histórico enorme, enorme. No sabemos qué hay debajo de ellas. Seguro que un montón de cosas. Pero no vamos a decirle ni a Maruja, y a las vecinas que salgan de sus casas porque nosotros queremos hacer propagaciones. No, quedarán así. Maruja, un saludo desde aquí. Y un beso también. Eh, estamos en la calle Real prácticamente y va a salir a nuestro encuentro otro edificio importante que es el casino. El casino o el círculo mercantil. Lo mismo, es privado, Ojo, aquí no podéis ir con chanclas ni pantalones cortos. Eso sí, es una visita que merece la pena acudir a ella porque en lo que se refiere a su fachada más sus interiores tienen un gusto muy especial. Vale, amigos, estamos en la purificación. La purificación se caracteriza por ser una de las parroquias más importantes de Extremadura. Tenemos muy cerquita una ermita que la denominan la Capilla Sistina y es debido a sus frescos. Bueno, pues aquí en la purificación vais a encontrar lo mismo, una preciosidad, una joya. Entrad y conocedla. Cerquita tenéis el Palacio de Monsalud. El Palacio de Monsalud. En él se halla hoy en día las dependencias eh, municipales, es decir, el, consistorio, el ayuntamiento, pero no tengáis problema, tanto por la mañana como por la tarde, eh, su visita al ser reducida tiene la, posibilidad de, ser realizada. Siempre hay alguna persona que nos atiende y podemos ir a conocerla. Su, interior es precioso. Evidentemente los muebles no, no, no tenemos, Quizás se hayan conservado alguno en alguna colección privada, pero si tomamos la calle Judería podemos subir hasta el Parque de los Padres, un parque precioso que se da el nombre debido a la iglesia que tenemos de los clarestianos en el lugar. ¿eh? Y la joya, mi joya. Personalmente es un proyecto importante el que se puede realizar en este edificio. Es mi propuesta lanzada a la comunidad y, bueno, pienso que es ideal. Es el edificio de los antiguos juzgados. Este edificio puede o nos puede venir bien para lo que se está contemplando últimamente, que es el crear un centro de interpretación o museo arqueológico. Bueno, pues yo pienso que este es el lugar adecuado para ello. Y con ello, pues bueno, nuestra visita ya está un poquito más ampliada. Si nos dirigimos al norte, vamos a encontrar una de nuestras joyas más antiguas. Es la ermita de Santiago. También puerta de entrada, la cual daba acceso a la ciudad desde la ruta Vía de la Plata. Es el parque de que da nombre el convento que luego cuando cogemos la calle Palacio nos va a llevar a él, al igual que al, Palacio de los Marqueses de la Encomienda. Este parque fue cedido por una familia noble a la ciudad para que podamos disfrutar de él todos los vecinos. Evidentemente vecinas también. ¿eh? Vecinas y vecinos. Bien, ya en la calle Palacios eh, nos vamos a encontrar con el Palacio de los Marqueses de la Encomienda. Es residencia habitual de, de sus herederos o descendientes, con lo cual la visita no se puede realizar, a no ser que quizá llaméis y gustosamente os abran y os enseñen. No es frecuente, el momento quizá no sea el apropiado, así que de todas formas la fachada es, es, preciosa y, con ello yo creo que nos, amortiza el, paseo hasta, hasta el lugar. Pues también, justo al lado, encontramos el convento de las Claras. Continuaremos en la calle Palacio, dirección sur, y llegaremos a una intersección, perdón, llegaremos a una intersección donde al este, si miramos hacia arriba, la calle arriba, encontraremos la iglesia de San Antonio si, alguno de vosotros os gusta la música y tenéis conocimiento de ello, si queréis hacer una pequeña prueba de sonoridad, os sorprenderéis de lo que tenemos en ese lugar. Y si nos dirigimos hacia el oeste, nos encontraremos con el agonizante con la agonizante plaza de Las tienen un poquito, la tiene lo tienen, lo tienen un poquito abandonado. ¿eh? zona comercial y bueno, Almendralejo es una ciudad que tiene muchísimo movimiento y evidentemente las marcas eh, son atraídas enseguida. Entonces vais a encontrar infinidad de marcas y modas muy actualizadas. Aquí nos gusta vestir bien. ¿eh? Destino Parque de la Piedad, residencia de nuestra patrona, Nuestra Señora de la Piedad. En nuestro camino eh, nos encontraremos con un jardín, un parque también, otro de los pulmones verdes de, de que son los cantones. ¿eh? Es un lugar muy transitado de, recreo, ¿eh? se han creado unos parques importantes y, bueno, pues eh, todas las tardes está súper animado, un poquito alejado del centro, pero no por ello nos quita de poder tener nuestro ocio estable. <clears throat> En el Parque de la Piedad, eh, o la Ermita de la Piedad, la Ermita de la Piedad eh, tiene un atractivo importante, no es que tenga grandes elementos, pero sí le caracteriza su bóveda. Su bóveda es preciosa, al igual que, la forja que, que, en ella existe, tanto en la entrada como en la dentro de la propia ermita. Eso nos dice también los buenos artesanos que, que en la zona han existido y existen. existen eh, grandes, eh, grandes, grandes, grandes maestros, grandes maestros de la artesanía. Eh, mencionar eh, los pasos que, de, Semana Santa que, tenemos en Almendralejo, que no tienen nada que envidiar a, los de Andalucía, ni Málaga ni Sevilla. Eh. Aquí hemos tenido grandes artesanos que se han dedicado a, crear estas, preciosidades y, bueno, que mimamos con gusto. Los jardines de la piedad son muy peculiares. Eh, la variedad de, vegetaciones vegetación es, increíble, pero quizá el mayor atractivo que tiene quizá sea su calidez, la sensación de sosiego que ofrece el lugar. Con lo cual, la visita y un pequeño descanso os pondrá la conciencia, supongo que equilibrada con estas sensaciones. Y hasta aquí todo. Es lo que tenemos. Para nosotros es maravilloso, lo mejor del mundo. No, no, no es lo mejor del mundo, es lo que tenemos, lo apreciamos, lo queremos con cariño y es eh, por esta razón por la que hemos decidido crear esta pequeña guía práctica para que aquellos que vayáis a pasar por Almendralejo, pues con un breve clic en YouTube o en Facebook, pues tenéis vuestra, vuestra guía que os ayudará con estos menesteres. Así pues, desearos unas felices vacaciones. Eh, si me veis por la ciudad, saludadme. <laughs> Será un placer saludaros, conoceros y también si es un menester el abrazaros. Por supuesto que sí, y bueno, pues que todo en vuestras vidas y en vuestro entorno sea salvo.